Yaxshilik biror nima ta'ma qilish uchun qilinmaydi qizim. Yaxshi odamliging uchun yaxshilik qilasan. Qanday odam bo'lsang, o'shani qilasan. Yaxshilik qilganni ham, yomonlik qilganni ham ayblamaylar. Yunus payg'ambar aytgandek, yaratilganni Alloh yaratgani uchun sevamiz. Yaratilganni jonini olishyapti-ku. Ularni nimasini sevamiz? nima qilganini bilib nima uchun qilganini bilmasdan odamlarni yaxshi yoki yomon toifaga ajratmanglar muso payg'ambar yaratgandan so'rabdi. Bir-biriga jonini ham beradigan erkak va ayolni yaratib, keyin ularning jonini olasan, bunda qanday hikmat bor? Yaratgan javob qilibdi: "Ey Musa, yerga urug' qada javobini o'zing ko'rasan muso payg'ambar allohning amri bilan yerga urug' sepibdi urug' unibdi boshoq chiqaribdi muso o'roqni olib ekinni o'rishga tushibdi Shunda g'oyibdan ovoz eshitilibdi. Ekding, parvarish qilding, endi yetilgan paytda nega o'rib olyapsan? Ey Xudo deb javob beribdi Musa. ularni orasida don ham bor, somon ham. don somonxonaga loyiq emas somonning don omboriga qo'yilishi ham noto'g'ri ularni elakdan o'tkazish bir biridan ajratish kerak yaratganni javobi hammamiz uchun insonlar orasida toza ruhlilari ham loyga belangan qora ruhlar ham bor sadaflarni hammasi ham bir xil emas birida inju bor birida qora qurt go'zallik va xunuklikni yaxshi va yomonni bir biridan ajrata olish kerak hmm. xuddi bog'doy dona somondan ajratilgani kabi o'zingni ko'rsat sira yo'qolishingga yo'l qo'yma durdonalarim sizlar don bilan somonni yaxshi bilan yomonni ajrata olinglar yaxshilik qilgandan shubha qilmanglar yomonlik qilgandan madad kutmanglar